अपने पिता दिखाने वाले करवाने वाले ऐसा तो इन ताकतों के खिलाफ करना चाहिए आवाज नहीं उठाएंगे तो ये परेशानी हम पर जुल्म और बढ़ेगा ये जुल्म के खिलाफ ये सत्ता के खिलाफ जब तक हम आवाज उठाने का मन नहीं बना लेते तब एक अत्याचार और जुल्म बढ़ता जाएगा इसलिए सभी से मेरा अपील है कि आप हर कदम इन ताकतों के खिलाफ आवाज उठाकर हमारा राज्य हमारा प्रदेश को बचाना है हमारा देश को बचाना है और इसलिए गौरी जब तक इस राज्य में और इस देश में परिवर्तन होगा नहीं होगा इस देश प्रदेश ಸರ್ಕಾರ सरकार नहीं जाएगा तब तक ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ನೀನಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಆದರೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಇರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜದೊಳಗೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಹೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಭಾರತ ನೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಜೈಲು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದವರು ದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಅವರ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸಿದಂತ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ವಂಶತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಇವು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಭಾರತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಖಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಲೇಖನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲೀಲ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ನೀಡುವಂತ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಗೌರಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಹೇಳಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ದಲಿತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದು ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ lembar yang dikhusyarkan Nah,